どうして急に何か悩みがあるならはじめまして武道家のひたむきゃんって言いますああ、veremos q そうだわひたむきちゃんは今日が初陣なのエ l プロだ。ひたむきに頑張りますあ魔物退治のベテランさんなんですよねキック 向きはとても嬉しいし誇らしいです向こうに魔物がいますこれが獣人の能力かいないわんこっちゃねえ取るぞお願いします ことじゃない美味しいクラロこのようなひんやりとした感触そしてまるでスライムのようなフィット感 unos momentos después はい武道家は体そのものが武器ですので向こうに魔物がいます索敵だけは優秀ひたむきに頑張ります気づかれました12 segundos después 本当はすごく怖かったな 2匹に届くまいっとすごいじゃないひたむきちゃん <laughs> ごめんなさい何があったの